assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibada sharafta badan ee ku xiran kanaalka qisadeenna meel kastoo aad joogtaan soo dhowaada saaxiibayaal maanta qisadeennu waa qiso aada iyo aada u xanuun badan kana sheekeynayso dulmiga dhibaatada uu leeyahay waxaynu ku dhacday haweeneydan loo yaqaano saara waa qiso run ahaantii markii aad dhegaysato qalbi uu ku jeexjeexmayo dabcan inta aan muuqaal gudaha u gelin waxaan idiga codsanayaa kanaalka haddii aad ku cusub tahay sabskribe saar haddii aad horey noola jeegtay muuqaalka like saar dabcan halkani waxaan kusoo gudbinaa qisooyinka kala duwan ee caalamka ka dhacay halkani haddii aad nagu cusub tahay waxaad joogtaa meeshii kugu habooneed ee qisooyinka caalamka noocyadooda ugu xanuunka badan aad kala soco lahayd dabcan qisadeennu waxay ku bilaabanaysaa haweeneydan loo yaqaano saara saara waxay ahayd haweeney aada iyo aada u wanaagsan alla ka cabsigeedan uu sarreeya waxaa qabay nin loo yaqaano saalax saalax wuxuu ahaa siga nin fiican ee labadooda way isqabeen muddo shan sano ah wax owlaadna ilaahay ma siinin isbitaal kastoo ay tagaan waxaa lahay waa caafimaad qabtiin wax dhibaato ah oo owlaad idiga hor istaagsan ma jirto ah labadoodba lahay saara waxay aheeday markasto markay arintaasi ay sii maqasho ay ku sabraysay ninkan soo kale uu ku sabrahay dabcan saara waxaa u dheeraa intaasi inay markasta alla kacabsigeedii ay ahayd mid aada usii badan oo habeen kasta salaatuleyl ay kasoo kacdaa waxayse alla ka baridaa inuu owlaad ilaahay uu siiyo owlaad wanaagsan inuu ilaahay siiyo ay ilaahay ka baridaa ugu dambeyntii shan sano kadib saara waxay dhashay wiil loo yaqaana maxamed maxamed markii ay dhashay umal ayay noqotay umusha markii ay noqotay ninkeedii waxay ka dalbatay in shaqaal loo keeno waxaa loo keenay haweeney waayeel ah ayaa loo keenay haweeneydaas way la shaqaynaysay muddo koow iyo toban maalmood ah koow iyo toban maalmood kadib markii ay la shaqaysay waxay dhahday ani xoogaa waan xanuunsanahay gabar aan dhalay ayaan idiin keenaya ogaaw way aqbashay saara dabcan arrintii ay soo jeedisay gabadheedii ayay keentay shaqadii gabadhii shaqadii waa ila wareegtay sidii ay ku shaqaynaysay gabadhii shaqadii markay gudu jirto oo xoogaa adiga shan maal lix maal markay gudu jirto waxay bilowday inay aada iyo aada isku qurxiso ay bilowday gabadhii markii intaasi kadib ay bilowday inay aada iyo aada isku soo qurxiso oo sidaas iyada dhan ay ahedayba saara way aragtay waxay dhahday meeshan meel suuq ma ahan ee sidaan aada isku qurxinaysa jooji ee shaqadaada usoo diyaargalow keliya saara dabcan waxay ugu baqday inuu ninkeedii damca islaantani saan isku soo qurxinaysa dabcan gabadhan shaqaalaha iyadana waxay gabar aada u qurux badan dabcan intaas waxaa usii dheer iyadoo shaqaalo ah ayay waxay macnaha aheed mid aada iyo aada iskusoo isku soo qurxiso oo markas markay gurigan aadayso isku soo qurxiso soddon iyo todoba maalmood kadib maalin maalmaha ka mid a ah oo umasheedii afartankii maalmood umasha ugu dhimantahay saddex maalin ay ugu dhiman tahay ayaa maalin maalmaha ka mid ah saar iyadoo xoogaa xanuun dareemaysa oo oo macnaha xanuunkii umasha dareemaysa subax ay xoogaa banaanka usoo baxday kadib gabadhii shaqaalaha u aheyd ayay wacday banaanka usoo baxday gabadhiina way weysay dabaqa koray fuushay kadibna dabaqa hor markay fuushay gabadhii oo waxay tagtay qolkeedii jiifka jiiftaba aaday u naxday saara markii ay naxday waxay dhahday maxaa halkan kusoo geliyey waxay dhahday aniha igu qaylinin meeshaan ninkaaga ayaa igu qabo kaaga daran waxay gashan tahay dharkii saar iyadii ninkeedii qolkoodii jiifka ah ayay jiiftaaba islaantani saara waagaa ku baryay aaday u xanaaqday aada iyo aadayn u yaabtay meeshay qayli ku gashay markii qayli ay ku gashay saara iyadoo aada u xanaaqsan labadoodii meesha isku dagaaleen dabcan markii meesha isku dagaaleen kadib oo iskubadood isku buuqbuuqeen labadood markay isku buuqbuuqeen oo sidaas isku qaqayliyeen waxaa yimaaday ninkii qabay saara goormuu yimaaday mataqaanaa waqtigii duhurka kadib uu yimaaday duhur kadib uu guriga sida caadigu imaa jiray marka uu yimaaday wuxuu dhahay aawis haweeneydii shaqaalaha heeday oo asigana sida hoos uu ku qabay oo tan laga qarinay saar laga qarinayay ayaa wuxuu dhahay aawis saara maanta koray aaday iyadii canugeedaba koray jiraan marka saas marka ay dhahday kadib ayaa ninka kor uu soo aaday wuxuu arkayba saar oo xabad xabad u jiifta wuxuu dhahay maxaa ku dhacay saan yaa u galay kadib waxay dhahday iyadii iyo canugeedii ayaa kor soo aaday kolley waxaan u malaynaa jaranjarada inay ku kuftay innaa lilah balbeenta ee alifaysa fiiri dulmi haddaa gasho ilaahay akaa daba imaana bini aadam waxaa ka qari kartaa laakiin ilaahay marnaba kama gabanaysid ninkii qudhiisuu islaantani wuu jeclaa kolay arrintii muusan sii barbaarin qudhiisu asigana qaladkeediiu kusii raacay baaritaan xoogan muusan sameynin marka ninkii markii ay saas ku dhahday jaranjarada ay ku kufta haweeneydani saasaan u malaynaya anigin ma fiirnido jaranjarada goraysa ay ugu dambaysa markay saas ay ku dhahday kadib ayaa ugu dambeyntii waxaa dhacday saaxiibyaal saara isbitaalka loola cararay isla markiiba isbitaalka markii loola cararay waxaa lalahay way dhimatay dhaktarkii wuu baaray kiiskeedii ayuu baaray wuxuu dhahay gabadhani horta qaliinay ku dhashay saara markay dhalaysay maxamed waxaan idiga ilooba saara markay maxamed dhalaysay qaliinay ku dhashay canugeedii inankeedii maxamed markay dhalaysay qaliinkaas ay ku dhashay meeshaasi adilaacday dabcan dhulkay ku dhacday wuxuu dhahay waxaan laakiin wax oo qof oo jaranjaro macnaha ku dhacay ma ahanuu dhahay qoftani sida aan dareemayo meeshaan jug xooganaa ka gaartay jaranjaro qof ku dhacayna saan ma u eka dabcan oo meeshaan waxaa jirta macnaha qofkan qof oo jug xoogan loogu dhuftay waayo jaranjarada macnaha qof ku dhacay oo kadib saas ma ahne meeshii qaliinka wax ka soo gaareen kadib dhaktarkii wuxuu dhahay wax kalaa jirmahan jaranjarada kaligeed arrintan kuma sinna saasuu idha dhaktarkii arrintaas markuu cadday ninkii qabayba ma sii hubsanin wuxuu dhahay qadar alla waaye jaranjaradaasoo koley ugu weyn jugtaas waa jaranjarada dhahay waa la soo duugayba islamarkii wuxuu wacay kadib markii uu soo duugay kadib uu wacaya hooyadeedii wacay saaro hooyadeeda nooleed ayuu wacay saaro hooyadeed markuu wacay wuxuu dhahay gabadhiini way dhimatay sababta ugu weyn oo u dhimatayna waxaa waaye jaranjaraday ku dhacday iyadoo umal ah oo lasoo qalay jaranjarada ku dhacday kadib saara waxay dhahday hooyadeed saara hooyadeed waxay dhahday marka ay gabadhan jaranjarada ku dhacaysay gurigaa la jooga wuxuu u dhahay wiilkeedii maxamed ayaa jaranjarada iyadoo la koraysa ay ku dhacday oo dhahay canugeeda maxamed basaa la jooga marka way shakisa waxay dhahday haweeneydani ka waran shaqaalaha ma joogin miha waxay dhahday haweeneydani shaqaalaha ah iyada shaqay hoos ka haysay anigaana qababa xaaskaygu waa waana sheegtay waa qirtay isla meesha u qirtayba bal fiir wuxuu ilaahay wato waa waxaan wuxuu dhahay haweeneydan anaa qabo iyadase ma joogin oo hoosay ka shaqaynaysa xilligaas oo iyada saara ay jaranjarada ku dhacaysay saara hooyadeedii aaday u shakisay waxay dhahday saara hooyadeed xaqiiqada haddii ay ka qarsoon tahay bini-aadamka ilaahii waaxidka ah oo rabulcaalamiinka ah kama qarsoono hadalkaasay dhahday iyadoo xanaaqsanayayna ka tagtay wuxuu dhahay markaa abu maxamed wuxuu dhahay ninkani wuxuu dhahay canugani waa wadanaysaa waxay dhahda waa canuga gabadheyda laakiinse wuxuu dhahay biilkiis waa idigu siinaa waxaa dhahda biilna kaama rabi waxna kaama rabi inabadgeliya iyadoo xanaaqsan ay saaro hooyadeed baxday meeshii markay ka bacadsen waxba kama soo qaadin saasaa saare ay ku dhimatay kiiskii saasoo ku xirmay oo dhimashadii saar iyo waxyaabahaasi qadiyadii way degtay islaantani iyada waxaa loo yaqaanaa caaliya oo shaqaalaha guriga ka heday ninkani sida hoos uu ku qabay inta saara ee umasha ay ku dhurtay gurigii iyadaa la wareegtay gurigu wuxuu aha guri weyn ayuu ahaa dabcan gurigii iyadaa la wareegtay subaxdii waxawaaye gurigii waxaa meesha hooskay fadhiisataa subaxin soo kale meesha kale daaradda ay fadhiisataa nicmada ay ku dhurtmelisa kartid waxay u dhashay ninkeedii ninka waxay u dhashay abu maxamed weeyaan waxay u dhashay ilmo koob iyo toban canug ayuu dhashay koow iyo toban canug oo wiilal u badan maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxay codsatay caaliya xaajigeeda ka codsatay inuu dalxiis uu aadiya waa maalintii malakulmowdka soo geli lahaa ilaahay uu qaban rabay waa maalintan laakiin daalimku waxaawaay daalimku waxaawaay ilaahay uu qabtaa dembigana waa maxay ilaahay subxaana wa tacaala dembigaasi qofka uu sameey maba iloobaba laakiin annaga waan ilownaa hubaal islaantani ugu dambeyntii markii eh, dalxiiska ninkeeda u sheegta wuu ka aqbalay aaduu jeclaa wuu ka aqbalay markii dalxiiska ay ahdeen ilmihii iyada dhan iyo odaygii waxa dhan dalxiiska wada aadeen koob iyo tobankii macal iyadii macal odaygii dalxiiska markay toos ay u wada aadeen oo saas ay u baxeen ugu dambeyntii waxaa dhacday shil shilkaasi waxaa ku dhintay ninkeedii toban iyo kowdii caruur ay dhashayna waxaa ku dhintay toban ka mid ah halka soo harayn waa dhaawac iyadiina waxaa soo gaaray dhaawac weliba dhaawacantuu ka soo gaaray mataqaaniin lafdhabartuu ka soo gaaray shilkii markii sidaas ay dhacday kadib iyagii waa la aasay tobankii dhacdadii waa laga naxay waa la aasay iyagii haweeneydiina iyadii ugu dambeyntii isbitaalkaa la geeyay waxaa loo soo qoray kursiga curyaamiinta ayaa loo soo qoray ciqaabtii ilaaha bilaabat adduunyada ilaahay uu ku tusayaa waxaa waaye waa loo daay adiga waa loo daay laakiin raaxo yaroo adduunyo waxba ma tarto ama alxayaatu dunya ilaa mataacu lquruur adduunyaaba saaskaaba raaxo adduunyo waxba ma tarto saaxiibayaal ugu dambeyntii haweeneydii kursigaa loo soo qoray canugeedii wuu bogsoonaaday iyadii way sii darsatay marka kursigii markii loo soo qoray way sii darsatay waxay u baahan ahaa maalin maalmaha kamid ee aada u xanuunsatay isbitaalka markaa la geeyey deg deg booliska ay u geeyeen markay xanuunsatay markii la geeyey isbitaalka ugu dambeyntii waxay wacatay canugeedii halay wacay dhahda canugeedii halkii canuga ugu soo haray markii ay wacday canugii asigana waxaawaa intuu soo socday ayuu shil gaari kusii dhacay asigana wuu dhintay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun adduunyadan waxaan ugu arkin malaha wallaahi alcadiim qisooyinka qaar markaan diyaarinaya saaxibayaal qisooyinka carabta markaan diyaarinaya aniga oo weliba qisooyinka sidaan u naxday inta badan markaan diyaarin marar qaar walaahi aadan u qiirooda qudheedu ugu dambeyntii waxaa dhacday iyadii waa loo sheegay way sii naxday waxaa marka yimaaday isbitaalkaas yimaaday oo arintii maqlay saaro hooyadeedii iyo maxamed ayaa yimaaday markay yimaadeen isbitaalka ay yimaadeen oo islaantani dhacdada ku dhacday iyo ninkeedii ay maqleen oo isbitaalka yimaadeen way aragtay dabcan iyada caqligeedii waa tamaam oo wax walbay og tahay way aragtay saaro hooyaleeday aragtay waxay dhahday kaale ma xasuusataa hooyo maalintii aada dhahaysay xaqiiqadu hadday bini-aadamka ka qarsoon tahay ilaaha qaaliqa ah kama qarsoon maalinta aada dhahaysay ma xasuustaa haa maalintaasi wixii aada dhahaysay arintaas hadalkaas aad dhahaysay maanta ayay muuqatay dhahda maanta maanta ayay ku dhacday yaa gabadhaada anaa dilay sababta aan ku dilan waxaa ani iyadu waa isdagaalnay markaan isdagaalnay kadibna gabadhaadii waa waxaa waaye si aan maa qaylideeda intaan dhibsaday ayaan dhulka ku legday dhulka markii aan ku dhuftayna meeshii laga qalay si ay u dhimato darteed ayaan ku dul istaagay leedahay meesha laga qalay ayaan ku dul istaagay si ay u dhimato iyadoo dhiigbixiisan arka waa ugu sii daryay leedahay si ay u dhimato aniga ayaa gabadhaada dilay icafi maantan waa ka qoomameeya markaasay saaro hooyadeedii iyadoo xanaaqsan oo arintii ka argagaxsan ayay dhahday ilaahay waxaan ka baryaa inuu adduunyada kugu sii ciqaabo aakhiran ilaahay waxaan ka baryaa inuu kaaga sii daro innaa lilah waayo aaday macnaha ugu naxday macnaha waxa ay u sheegtay aada ugu naxday sidaas marka ay dhahday saaro hooyadeedii way ka tagtay iyadii maxamedba maxamed maanta waa nin caqli leh oo nin weyn dabcan noqday qof weyn noqday oo qangaar ah way ka tageen iyadoo aada u shallaynaysa oo qoomaminaysa ay ka tageen dabcan waxay codsatay in loo waca aabaheeda iyo waxaa noolaa iyo laba walaal aabbaheedii iyo labadii walaal waa loo wacay dhaqaatiirta way ku raadiyeen waa loo wacay markii loo wacay kadib oo gurigii halay gaday dhahday gurigii markii dhacdadeedii ay ogaadeen guriga la gaday guriga horta intaan la gadin ka hor gurigii inta la qorsheynaya gaditaankiisii ayaa waxaa dhacday ugu dambeyntii maalin maalmaha ka mid ah iyadoo aabbaheedii u socdo safar iyo walaalkeedii macnaha labadu walaal mar walaala ah waxaa walaal aada u fiican oo balwad waxba aan lahayn walaalka kalena balwaduu leeyahay walaalkeedii marka balwadda lahaa aan lahayn iyo odigii ayaa safar iyagoo u socda shil iyagana galay shilkay labadoodii ku dhinteen saa haweeneydii marka way maqashay ugu dambeyntii shilk markii ku dhinteen waa loo sheegay walaalkeed markii aad soo haray walaalkeedii oo balwada lahaa walaalkeedii balwada lahaa gurigoo deg deg ku gaday lacagtii oo dhan uu la wareegay asigaa ku sinaystay uu ku tamashelay qamroo ku cunay walaashiisiina dib uma soo fiirinba inaa lilaah wainaa ila raajicuun ilaaha ciqaabay bal fiil ciqaabta ilaah adduunyada ilaahu ku tusaya haweeneydii waxay samaysay weyse waaga ayaa ku bari ugu dambeyntii waxaa ugu dambeyntii meel oo markaasi qol yar oo jiko camal ah oo xaafadeedii ku ag taalla ayaa ugu dambeyntii ay la geeyey meeshaasay ku noolaa jirta dadka diriska ah ee xaafadeedii diriska lahaa jira ayaa macnaha cunada iyo lacag iska soo aruuri jiray meeshaasi muddo ku nooleed maalin maalmaha ka mid ah waxaa la arkay iyadoo meesha ku baktis la arkay urkeedii dhimashadeediin waxaa lagu ogaaday urkeedii ayaa la dareemay dadkii xaafadda isxilqaamay sidaasa ugu dambeyntii meydkeedii lagu aasay dhacdadani ama qisadani aan ka sheekaynay waa qiso dhab ah oo dhacday haweeneydii dhashay koow iyo tobanka caruur inay weysay ugu dambeyntii wax duugo oo adduunyada kaligeed ay ku cidlooto qisadani saaxiibayaal waa qiso dhab ah oo dhacday waxaana daran qof kasta oo dulmi sameeya ilaahay sidaas ayuu ugu ciqaabaa adduunyada aakhirana kaba sii daranba qisadani waxaan usoo jeeda waxay tahay lilcibra in lagu cibr qaato halkaas ayaan geynayaa qisadani hayloowin fadlan muuqaalka inaad lyg saarto lygtu waa wax weyn anigana dhiirigelin ayay i tahay adigana wax oo markaasi waxweyn kaa dhibay ma ahan markan ku arka waan ka maqsuudila murugadan qabee hooyoy macaan muuqaagu igama yidhila dhibtan soomare hooyoy macaan